Važiuoju autobusu, karočiui mažas berniukas su mama, ne? Žmonių pilna prigrūžtas autobusas, karočiui, ne? Vaikas prieina prie mamos. Mama, mama, noriu myšti. Tylekšk! Kaip šneki, blema, prie žmonių. Mama, myšno. Nu, Tylekšk, sakau, tu tik myšti. Sakyk kaip nors kitaip. O tai kaip kitaip? Nu sakyk, kaip nežinau, švilpt, sakyk noriu, ne? Nu viskas, ką, autobusas sustojo, pasišvilpė, karoči, ne? Vakare grįžta namo, tėvas miega naktį, prieina sūnus prie tėvo, ne, kelia, tėtė, tėtė, tėvas, kas yra? Tėtė labai švilpt noriu. Turnas naktį, kur tu švilpsi? Kokia? Palauk iki ryto, ryte pašvilpsim. Ne, tėtė, apsišvilpsiu, labai švilpt noriu. Ble, nu gerai, švilpt man tyliai jausiai.